Ciao! Oggi vi parlo di questo mascara della Essence che eh, mi ha incuriosito soprattutto per la confezione. Allora, questo è il Lush Go Wild, è un mascara a volume che ha questo tubetto che sembra il tubetto del dentifricio, quindi eh, di quelli morbidi, e mi ha incuriosito molto. Ehm, la quantità è un 7 ml e ha un paio di 6 mesi, quindi dura 6 mesi dall'apertura, ma ma ve lo, mm, ve lo dico subito, sì. Allora, intanto dimenticavo, ho fatto il video delle, di lui all'azione, quindi qui, veramente. allora cosa dire? prima cosa vi faccio vedere lo scovolino che se riesco a pulirlo ecco è fatto da tanti, tante palline che comunque sia ecco forse si vede un pochino anche da qui eh, sulle, sul, sul, tappino c'è il disegno è un mascara che effettivamente prende bene le ciglia è bello volumizzante è fantastico e mi è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto perché ed è, allunga e intanto dà volume è un nero che è fantastico molto molto nero molto ehm, intenso e due passate si vede subito la differenza, apre le ciglia, ehm, non fa grumi, non si sbriciola, dura a lungo anche se non è waterproof, quindi mi è piaciuto tanto. Unica cosa, forse il fatto di questa confezione, che dopo un paio di mesi, dice 6, ma alla fine penso dopo mm, due mesi più o meno, è diventato pastosissimo, quindi mi dispiace perché dentro spremendolo come se fosse un dentifricio dentro si vede che così forse si vede adesso faccio un poccio ecco che c'è ancora tantissimo prodotto ma il fatto è che è pastoso è molto aspettate che faccio un poccio no è talmente pastoso che è un blocco unico e va a no, non va più bene assolutamente, è orrendo e peccato, peccato perché è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo diciamo che visto il prezzo se mi dura due mesi e ha un, eh, ed è valido per due mesi va bene mm. l'unica cosa è questa perché è un mascara molto bello, molto valido, molto intenso e mi piace tanto però mi dura poco però meglio di quei mascara più costosi che si seccano, lui diventa pastoso, con la formula oppure la confezione. Eh, fatemi sapere se avete provato e come siete trovate. Io spesso sta utile e ve lo consiglio perché è carino, ve la consiglio da provare se volete, siete curiosi di questa confezioncina a, a tubetto di dentifricio ed eh, mettetemi un like al video se vi sono stata utile e mm, iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni alla prossima, ciao!